маре көкпар көтеріліп келе жатыр жоғарғы мәре көкпар көтеріліп келе жатыр палуандар ау деңіздер ау деңіздер жігіттер өгіз өт салымдар жақындап келе жатыр күн кеш боп бара жатыр турала палуан жаяулар абай болыңыздар жаяулар турала турала халалла халалла палуан турала а палуан турала турала турала турала турала турала палуан турала таста таста еңкей еңкей сабыржан бақыртаев сабыржан бақыртаев сабыржан бақыртаев төле биден келген қапал бас палуаны сабыржан бақыртаев астындағы төле биден келген қойбағар нұрлан көкеміздің лашын атты тұлпармен салды бар алды. алдыңдар сабыржан бақыртаев сабыржан бақыртаев төле биден келген қапалат алаңбас балуаны сабыржан бақыртаев астындағы төле биден келген қойбағар нұрлан көкеміздің лашын атты тұлпармен салды бар алды.